እንባችን ደረቀ ለካስ ያልቃል እንባ ኃይላጣን ለሐዘን እረ ወዴት እንግባ ኤርምያስን እንጥራው ቢያስተምረን ሰቆቃ መቼ ነው ሚቆመው? የምዕመናን ሲቃ መቼ ነው የሚቆመው? የምዕመናን ሲቃ አብ ቅዱስ ብሎ የቀደሰው የካህኖ ደም ነው በግፍ የፈሰሰው ማን ማንን ያጽናና በሁሉም ቤት ለቅሶ መቼ ነው ምናየው እንባችን ታብሶ እንባችን ደረቀ ለካስ ያልቃል እንባ ኃይላጣን ለሐዘን እረ ወዴት እንግባ ኤርምያስን እንጥራው ቢያስተምረን ሰቆቃ መቼ ነው የሚቆመው የምዕመናን ሲቃ? መቼ ነው የሚቆመው የምዕመናን ሲቃ? ትተኛለ ጌታችን ሆይ ንቃ፣ መገፋት ስቃዩን አልቻለውም ይብቃ የሰማዕታት ደም እንደ ጎርፍ ፈሰሰ። የሰማነ ሁሉ በእኛ ላይ ደረሰ። እንባችን ደረቀ ለካስ ያልቃል እንባ ኃይል አጣን ለሐዘን እረ ወዴት እንግባ ኤርምያስን እንጥራው ቢያስተምረን ሰቆቃ መቼ ነው የሚቆመው የምዕመናን ሲቃ? መቼ ነው የሚቆመው የምዕመናን ሲቃ? ኃጢአት ባንድ በኩል ከውስጥ ይወጋናል፣ ጠላትም ከውጪ ቀስት ያነሳብናል። ከማይተባችን ጋር በፍቅርህ ሰረን ከፈተን አታግባን ቢመጣም አስችለን እንባችን ደረቀ ለካስ ያልቃል እንባ ኃይል አጣን ለሐዘን እረ ወዴት እንግባ ኤርምያስን እንጥራው ቢያስተምረን ሰቆቃ መቼ ነው የሚቆመው የምመናን ሲቃ? መቼ ነው የሚቆመው የምመናን ሲቃ? ከሞት ይልቅ መካድ ያስፈራናል። ከፈተናም ይልቅ መውደቅ ያስፈጋናል። የሰለስቶ ደቂቅ የአርባራ ጌታ አሁን ድረስልን ባለማንረታ እንባችን ደረቀ ለካስ ያልቃል እንባ ኃይል አጣን ለሐዘን ኧረ ወዴት እንግባ ኤርምያስን እንጥራው ቢያስተምረን ሰቆቃ መቼ ነው የሚቆመው የምመናር ሲቃ? መቼ ነው የሚቆመው የምመናር ሲቃ? ቅዱሳን ሰማዕታት ኢትዮጵያን ክበቡ በእምነታችን አጽኖን ሳይሰጥ መርከቡ ጊዮርጊስ ሆይ ድረስ ዛሬም እንደ ጥንቱ ያንተን ጸሎት አምነን አንቀርም በከንቱ እንባችን ደረቀ ለካስ ያልቃል እንባ ኃይል አጣን ለሐዘን እረ ወዴት እንግባ ኤርምያስን እንጥራው ቢያስተምረን ሰቆቃ መቼ ነው ሚቆመው የምእመናን ሲቃ? መቼ ነው ሚቆመው የምእመናን ሲቃ?